Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betul Timur, Kota Bandar Lampung. Berikut adalah beberapa prokja-prokja kami yang telah kami lakukan. TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran adalah lembaga atau himpunan warga yang menyelenggarakan pendidikan nonformal jenis keagamaan Islam. TPA ini terletak di Jalan Kebone RT 04 LK2 Kelurahan Kota Karang. Program ini dilaksanakan untuk memotivasi belajar anak-anak. Selain itu, anak-anak juga membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan agar mereka semakin termotivasi untuk belajar dan tidak menganggap bahwa belajar adalah kegiatan yang membosankan. Selain itu, kami juga mengenalkan beberapa metode belajar yang menyenangkan agar mereka tidak bosan, seperti memberikan materi agama dalam bentuk video agar mereka lebih tertarik dan juga memberikan beberapa permainan seputar materi agama. Tim Satgas COVID-19 adalah satgas yang terdiri dari satuan TNI, Polri, dan pemerintah kota atau kabupaten. Sasaran lokasi pekerja kami adalah tempat-tempat area publik yang sangat mungkin menimbulkan kerumunan dan juga masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker. Tujuan kami yaitu untuk memberikan kesadaran akan pentingnya kesehatan diri dan bahaya COVID-19. Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Untuk mendukung program vaksinasi pemerintah, kami terjun langsung membantu proses vaksinasi di Kelurahan Kota Karang. Website adalah kumpulan halaman web yang dapat diakses publik dan saling terkait antara satu nama domain. Website dibuat dan dikelola untuk melayani berbagai tujuan. Dengan menggunakan website, kita dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Website ini kami buat sebagai salah satu sistem informasi di kantor desa yang berguna untuk semua masyarakat agar dapat mengurus administrasi secara online serta efektif. Dengan adanya website ini, diharapkan dapat membuat masyarakat kota Karang lebih mudah dalam mengurus administrasi yang diperlukan dan menjadi lebih efektif untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat kelurahan kota Karang. Beberapa fitur yang telah dibuat diantaranya adalah layanan untuk membuat surat pengantar keterangan KTP, surat keterangan kematian, dan surat keterangan kelahiran. Masyarakat juga dapat melihat pengumuman yang disampaikan oleh kelurahan dan event-event yang akan diselenggarakan. Gerakan masyarakat bersih dan sehat adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Lingkungan bersih dan sehat akan membuat para penghuninya nyaman dan kesehatan tubuhnya terjaga dengan baik. Prokja kegiatan yang dapat kami lakukan seperti beberapa kegiatan senam bersama masyarakat Kota Karang dan juga ibu-ibu PKK di lapangan Kelurahan Kota Karang. Selain itu, kami juga melakukan kegiatan gotong royong bersama aparatur Kelurahan Kota Karang dan juga masyarakat Kota Karang seperti melakukan kerja bakti bersama untuk membersihkan kantor kelurahan Kota Karang dan lingkungan Balai Desa Kota Karang. Dalam rangka mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19, kami melakukan kegiatan pembagian masker dan hand sanitizer di sekitar Kelurahan Kota Karang. Kegiatan ini merupakan tindakan yang tepat untuk mendisiplinkan warga agar menggunakan masker sesuai dengan gerakan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini kami lakukan karena menghindari kerumunan di era sekarang ini. Di Kelurahan Kota Karang juga masih terdapat masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak memakai masker saat keluar rumah. Oleh sebab itu, kami mengadakan kegiatan ini sekaligus memberi pemahaman akan pentingnya protokol kesehatan. Kegiatan berjalan dengan baik. Dengan adanya program kerja ini, kami harapkan dapat meningkatkan kesadaran akan penerapan protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Pembuatan sabun cuci tangan ini merupakan salah satu program kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN yang sangat bermanfaat dan penting di masa pandemi sekarang. Hal yang paling penting dalam memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini, selain menjaga jarak dan memakai masker, juga harus mencuci tangan dengan menggunakan sabun untuk terhindar dari virus tersebut. Kami lebih memilih membuat sabun cuci tangan daripada hand sanitizer karena lebih ampuh dalam membunuh kuman dan tidak mengganggu imunitas alami tubuh. Sabun jauh lebih efektif karena sabun mengandung sufraktan, yaitu zat yang mengangkat minyak dan mikroba dari kulit. Selain membagikan kepada warga, sabun tersebut juga dibagikan di kantor Kelurahan Kota Karang. Kegiatan ini berjalan dengan baik. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kota Karang lebih peduli akan pentingnya menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Toga merupakan tanaman hasil budidaya yang berhasil sebagai obat yang selanjutnya dapat dijadikan bahan obat-obatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dengan adanya Proksya ini, diharapkan dapat menghasilkan produk hasil pertanian yang bermanfaat bagi masyarakat. Di Kelurahan Kota Karang sendiri, terdapat sebuah lahan kosong yang terletak di depan kantor Kelurahan Kota Karang. Lahan tersebut terbengkalai karena telah lama tidak dimanfaatkan. Padahal sebelumnya lahan tersebut pernah digunakan untuk tempat penanaman toga oleh anggota PKK Kelurahan Kota Karang. Secara keseluruhan, kegiatan ini berjalan dengan lancar. Anggota PKK Kelurahan Kota Karang juga sangat berantusias mengikuti proses penanaman toga. Kelebihan dari kegiatan ini adalah dapat mengembalikan program toga yang sebelumnya pernah dikembangkan oleh anggota PKK beberapa tahun yang lalu. Makanan sehat terdiri dari makanan yang memiliki kandungan serat tinggi, protein, kalsium, dan berbagai nutrisi lain yang dibutuhkan. Memberikan makanan tersebut membantu perkembangan otak yang optimal, pertumbuhan fisik, serta bisa juga mencegah penyakit di masa mendatang. Melalui pembagian makanan sehat, kami ingin menyebarkan informasi seputar makanan sehat ini. Di kegiatan ini juga kami menyampaikan tentang pentingnya sarapan dan gizi seimbang. Untuk gizi seimbang, kita tidak hanya mendapatkan informasi mengenai makanan apa saja yang sebaiknya kita santap, tetapi kita juga mendapatkan informasi seperti porsi makanan dengan gizi seimbang, pentingnya olahraga, dan pentingnya mengontrol berat badan. Sasaran program kerja ini adalah orang tua dan anak-anak. Di era teknologi yang kian berkembang pesat, para wirausaha jarang memiliki waktu untuk melakukan analisis data yang belum terstruktur. Sehingga diperlukan visualisasi data penjualan dan pembelian agar para wirausaha dapat meringkas kinerja penjualan dan pembelian dengan waktu yang cukup cepat. Salah satu tools yang dapat membantu untuk memvisualisasikan data ialah Google Data Studio. Google Data Studio merupakan sebuah program atau tools yang mudah digunakan dan memiliki manfaat untuk memvisualisasikan data kompleks dengan cara yang menarik. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.